सोख गई है सज्जन जुदा हो गए ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਢੋਲਾ ਆਪ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੁਖ ਸਾਥੋਂ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ताज़ा तरीन अपलोड की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें